Aloha. Aloha keiki. Aloha. He aha. He pua nui kai. He aha. He peni kala nui kai. He aha ke ia. He papale. Hai, he papale ke ia. Mai kai. He aha ke He pua ke ia. He aha ke é, penicalakeia, é, ahakeia, e papalekeia. Keia, e holohe, keia, keia, keia. Olha mãe, ó piri mãe, keia. Ai, keia, keia. Epua keia, epua keia. Ah. nana mai. He penikala ke ia. He papale ke ia. He pua ke nā. He pua ke nā. He pua ke ia. He penikala ke nā. He pua ke nā. Kaya <coughs> can, can, cannot. Kaya cannot. Hekumu kaya. Hekumu kaya. Hekeki cannot. Hekeki cannot. Kaya cannot. Kaya cannot. Penikala cannot. Hekua kaya. Enana. Nana. Que papalequeia. É que é, papalequeia. É que papalequela. Que papalequela. Que puaqueia. Que puaqueia. Que puaquela. Que puaquela. Que penicalaquena. Que Que penicala que ia. Que penicala ah, que na. Que penicala que ia. O poco? Que ia, na. Que na, que la que papá le que ia, que ia, que la Que que ana ho e na ki e aha ke ana e pene kala ke ana e aha ke ia e papale ke ia e aha ke la e pua ke la ke ia ke na ke la ke na ke la ke ia Ai? <laughs> maopopo? Hai, Ina mapopo maopopo maikai, ka. Ano mapopo, ano mai mapopo. Ah, ka, ka. A ole mapopo, a ole mapopo. Ah, ka. E hana ho, e hana ho, e hana ho. Ai, aloha.